Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche le 10 mai et c'est la fête des mères. Alors je veux souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans, euh, en particulier à ma mère et à ma belle-mère, donc ma maman et ma belle-maman. Et je vous offre à toutes les mamans un beau bouquet de fleurs virtuelles. <laughs> Salut